Hello Happy, Happy Learn English with Happy English Classroom. Well, as like usual, for this episode, Miss Adinda will lead you for discussing about how to memorize all of the name of tenses with gesture. Nah, sekarang perhatikan ya, tenses itu ada 16 nih guys. Nah, tenses dibedakan menjadi 4 nih. Remember, tenses dibedakan menurut waktunya nih. Ya, ini ada present, ya, tirukan gayanya nih. Ada present, kemudian past, and future, past, future. Once more ya, present, past, future, past, future. Sedangkan menurut kejadiannya, tenses juga dibedakan menjadi empat nih. Jadi ada simple, oke, okay, simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Nah, jadi setiap dari pembedaan antara waktu dan juga kejadiannya kita bisa saling silangkan. Yakni semisal nih dalam ranah waktu present ada apa aja nih tensesnya? Ternyata ada empat nih. Ada simple, present, present, continuous, present, perfect, present, perfect, continuous. Untuk ranah past juga ada empat nih guys, yakni simple, past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Sedangkan untuk ranah future juga ada empat nih guys, yakni simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Sedangkan yang terakhir nih, untuk ranah waktu yang past, future, past future juga ada empat nih, yakni simple, past future, past future continuous, past future perfect, past future perfect continuous. Sekarang kita urutin ya dari awal dan tirukan bis tindak nih dari mulai tenses pertama sampai tenses 16 ya. Simple present, present continuous, present perfect past past continuous past perfect past perfect continuous simple future future continuous future perfect future perfect continuous simple past future past future continuous past future perfect past future perfect continuous well done sekarang mengaplikasikannya how to memorize all of the name of tenses with gesture. Jadi ingat dulu tenses dibedakan menurut waktu dan juga kejadiannya. Dari masing-masing perbedaan itu kalian bisa silangkan. Oke? Mengerti kan ya? Sekarang coba ya dipraktikkan. Semoga kamu bisa mendapatkan kemudahannya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. See you next time. Bye-bye.